Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana menambah admin atau pengelola dari Google Business Go Mungkin teman-teman tidak sempat ya sebagai owner suatu usaha atau bisnis untuk menjawab atau untuk memposting konten di Google Business Go mungkin membutuhkan admin jadi teman-teman bisa menambahkan admin untuk mengelola Google Business Group. Oke, langsung aja caranya. Langsung kita cari aplikasi Google Business Group, kita klik. Oke, kita tunggu loading. Lanjut, se setelah itu, ups salah. Setelah itu kita bagian bawah ada beranda, pelanggan, profil dan lainnya. Kita klik bagian lainnya. Di sini ada saya Ramadan situs kelola pengguna. Kita klik kelola pengguna. Ya, di sini ownernya atau pemilik utamanya adalah saya, yaitu saya Ramadan. Tapi kalau misalnya saya ingin menambahkan admin, yaitu tinggal perhatikan tanda plus di bagian sudut kanan atas. Kita klik. Lalu kita masukkan admin eh, email admin yang eh, yang akan mengelola Google Bisnisku. Oke, langsung kita tanda panah atau search dan kita bisa menentukan dia perannya sebagai apa apakah pemilik manajer atau manajer lokasi misalnya kita klik kita pilih manajer oke tinggal konfirmasi email ke email yang kita undang oke kita tinggal nunggu konfirmasinya kalau misal sudah dibalas atau langsung kita cek ya emailnya ya emailnya kita lihat email undangannya oke ya ini dia Ramadan saya Ramadan mengundang anda untuk mulai es krim station kalau misalnya terima undangan ya kita tinggal uh, beritahu admin kita untuk mengklik terima undangan yang warna biru ini oke okay, langsung terima undangan ya terima Oke, okay, kalau sudah ada pemberitahuan, kita kembali ke Google Business Go. Ini kita tinggal loading lagi ya, atau tarik ke bawah. Kita lihat statusnya. Oke, okay, pengelola sudah dua, satu uh, seorang pemilik dan satu seorang pengelola. Jadi dengan ini manfaatnya adalah, jadi sebagai owner kita bisa ngontrol dan kedua kita bisa delegasikan admin uh, Google Business Go untuk mengelola atau memposting uh, dari Google Bisnisku. Jadi tugas admin banyak kali, uh, banyak juga yaitu salah satunya uh, menjawab ini ya, menjawab ulasan dari teman-teman atau pelanggan. Lalu keduanya untuk memposting konten Google Bisnisku. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.